今仕事の後サムが迎えに来てくれて今えっと回るお寿司へ行きます今からもうペコペコなのではい、はい、なんかこれ <laughs> デートって感じですね夜のおデートよはい楽しみです <laughs> 普段はこういうことあんまりしないですね しないねもうそのお家に帰っちゃうもんねはいうん今日はちょっと仕事早めに上がりましたのでうん、うん、そうです食べに行きましょうはい行きましょうはい着きましたよ到ルあ中国語喋っちゃった着きましたなんか車がいっぱいなんだけど、えー、入れるかな着いたんですけど また待ってますほぼ30分待ちそうですね意外やっぱり夜来たら人多いんでペコはい食わせろやっとたどり着いたねはいちょっと待ってました結局そんなに待てなかったんだねもう待てなくて金も取りました買いました 貝柱美味しいよねいただきますうん、大好きなハマチがないので今日寒ぶりにしましたもう食べたい写真 <laughs> タムはこれ大好きですよね大好きなぜですかこれなんですか寒ぶりお油が乗っててね美味しいの、うん、いただきますうん、満足すごく美味しいうん サムもう一枚サンボリを取りましたサン皿目すごいね十皿ぐらい食べれるマジでうんオーマイガーシフトサラダなぜか好きですシーフード好きだもんね、うん カルブすス疲れ疲れどう美味しい、うん、これ何ですかカニかまぼこの天ぷら、うん、ちょっと食べにくいから 一口でいっちゃうねう ああすごく濃厚ですよカニ味噌好きだよねうん、うん、感想は濃厚完全 <laughs> これ美味しいよね。大好きです。うん。ここで作って。うん。 自然な甘みたまんないよねうんうんうんいいねうん は一番好きなカニコロッケカニクリームコロッケはいはいなぜこれこんなに好きですかなんでだろうねうんホワイトソースが好きって言えばいいのかなうーんドリアとかグラタンとか大好きうんじゃあ召し上がれ召し上がります、うん 構やけどするパターンよ気をつけて熱い熱々コーンだったあよあでも美味しいようんクリーミー熱いから気をつけて、はい サムの影響でそういうのをすごく好きになりました影響でだからね小さくでしょ中はトロトロうん熱い熱いよ甘いでしょうまいコーンがね美味しいうん あどうしたこれねインコロッケ熱すぎてなんかこここっちすごく痛いやけどって感じヒリヒリゆっくり食べないからじゃない危ない、うん、大丈夫揚げたては危険よ大丈夫ですごち <laughs> そうさまでしたごちそうさまでした 13皿ラップいっちゃいました僕は大体やばいね夜にこんだけ食べるとはいなんか、買ったものの中でどれが一番美味しかったですかじゃあじゃあ言わないでまたクイズ皆さんも当てましょうね多分一番好きなのはカンブリ正解 解だってサムサは食べたからじゃあこれはリチャードのむずい、うん、今日食べたやつでしょ、うん、ちょっと募金してみようかな、はい、イカの耳正解マジ何これつまらない大丈夫 けどしたねここそう唇がちょっと痛い大丈夫あるある皆さんね気をつけてくださいね出来たてるのねやっぱりあんまんとかねそうそう気をつけましょうね、うん、はい、小籠包でもやけどするしねはい、うん